qua abbiamo tutte le salse che metteremo dentro Ecco qua, vedete che è molto più morbido Guardate quanto è contenta la nostra cagnolina Come era prevedibile, la cucina di Seba di Way to Masterchef ha superato i confini del paese del sollevante Per cui, per la gioia della collettività, eccolo qui a prepararci una ricetta della provincia di Sichuan, Cina il piccantissimo Mabo Tofu! Riuscirà il nostro eroe a sopravvivere ai suoi stessi manicaretti? Ed eccoci di nuovo in Culandia Come vi avevo promesso vi volevo fare un altro video di cucina Quindi ecco qua prima di partire per il Giappone Vi faccio un altro video di cucina con Seba Yay! Se siete nuovi a questo canale iscrivetevi Oggi dobbiamo comprare due scatole di tofu, eccole qua E poi la nighi se troviamo la nighi Guardate voi che ci sono delle fragoline ma non oso immaginarne il costo Io però voglio anche prendermi qualcosa per fare merendina Comunque noi vogliamo farvi il mamu tofu Potremmo anche comprarlo qua ma invece noi lo cuciniamo Invece per pranzo quasi quasi mi prendo questo Vabbè abbiamo finito per spendere 16 euro comunque Qui abbiamo preso il nostro tofu per farci poi il mabo tofu Siamo a casa del mio amico Inuyasha E stiamo preparando il, il mabo tofu Scusate se fa tanto casino però serve Ricordatevi che quando fate il riso in Giappone dovete sempre mixarlo bene così Così viene bene Vedete? Il riso poi lo mettete qui E minna でもみんなやるわけじゃないねそれみんないるよ本当に自分やったことないこのまま入れてたいつも Ok, mi hanno detto che per farlo avere un sapore migliore il riso dovete... Avete visto quello che ho fatto prima? Così viene un riso più buono Adesso lo mettiamo giù lì Guardate quanto è grande, questa è la formato famiglia Sono le 6 adesso e in 46 minuti il nostro riso sarà pronto Nel mentre ci mettiamo a preparare il Mabo Tofu Oggi prepareremo un Mabo Tofu perfetto Guardate, siamo super preparati Qua ho i miei collaboratori che hanno anche i guanti apposta per preparare questo Mabo Tofu fantastico Quindi è una ricetta cinese di Sichuan, nella provincia di Sichuan, della Cina. È veramente buona, però bisogna farlo super piccante. E qua abbiamo tutte le salse che metteremo dentro. La carne, il tofu, un po' di tare e poi abbiamo il niva e non mancheranno i peperoncini, quindi vediamo come viene. Apriamo il tofu, poi qua abbiamo il garlic, ossia l'aglio. Lo tagliamo per benino l'aglio. Adesso siamo pronti per preparare il nostro mabo tofu. Tagliamo per bene il tofu. Praticamente una volta che l'acqua bolle dobbiamo mettere dentro il tofetto. Secondo voi riuscirò a cucinare piatti cinesi? Lo scopriremo in questa puntata della cucina di Sebastiano dall'Asia. Non è una cosa obbligatoria far bollire il tofu, però il mio amico ha detto che se lo fate bollire perché diventerà più morbido. Quindi se a voi vi piace il tofu un pochino più duro non serve che fate questo procedimento, però se lo volete più morbido, che secondo me con il Mabo Tofu è più buono morbido, vi consiglio di prima farlo bollire nell'acqua calda calda I coltelli cinesi tagliano che è una meraviglia, eh, comunque ve lo dico Guardate qua, Masterchef God! Mio amico ha detto che faccio schifo, in realtà non è vero, è perché a me piace tagliarli in modo un po' differente Che così ogni piccolo tofu è un po' originale, capito? Perché l'originalità è tutto nella vita, secondo me Ok, adesso il nostro tofu Ecco qua, vedete che è molto più morbido Non sa di niente Però infatti per questo noi stiamo preparando il Mavo Tofu Che così gli darà un sapore veramente particolare Puliamo la padella Riaccendete la fiamma sotto la padella E siamo pronti adesso per preparare la salsa del Mavo Tofu Mettete l'olio Chinese dishes Sì? use so many oils. Mi ha detto che i piatti cinesi usano talmente tanto olio No, che comunque nella cucina cinese l'olio si usa molto Guardate qua il nostro cagnetto Ciao Ciao Noi stiamo cucinando che carino, vero questo cane? Bene, allora, proseguiamo adesso con la nostra cucina Mettiamo la carne Però quanto mi fa ridere questa cosa che ride uh. Ecco qua che me ne è arrivato qualche schizzo c'è il fuoco qui sotto come potete vedere vi consiglio di comprare la canzone di Fire available on iTunes e anche Spotify e Amazon così facciamo un po' di pubblicità guardate che questo mestolo se le comprate tipo 5 cd di Fire fatelo anche voi ecco la carne praticamente è già eh, vedete che ha già cambiato colore stiamo tagliando il peperoncino è pronto il riso yay siete dentro il garlic quindi l'aglio che te ridi abbiamo messo un po' di zenzero non sapevo che ci andasse lo zenzero nel nel Mabotoku. Perché sei molto pericoloso. Io mi allontano, mi allontano. Vedrete questo video di cucina da lontano perché non si, si può avvicinare qui. Bene, fate arrostire un po' l'aglio Così, bravi Mettiamo questa salsa misteriosa che ha il sapore super piccante e super buono Fatta comunque col peperoncino che poi aggiungeremo dopo E il mix di tutte queste salse Guardate che profumo, sembra buonissimo Adesso aggiungiamo la, la carne Eccola qua che arriva la carne carne, la carne, la carne C'è un profumo di magotoko, è buonissimo, mamma mia Secondo me, dopo questo video parteciperò a Masterchef Con i miei aiutanti però, perché da solo mi sa che non ci partecipo Adesso bisogna mettere la niva Potete anche metterla prima la niva Ok, dovete mettere il peperoncino Guardate che bei capelli, sembra Beyoncé E poi aggiungete la niva pa, pa, pa, Adesso si aggiunge il tofu Woohoo! Sembra marshmallow ma non lo è Allora qua dovete fare attenzione perché dovete riuscire praticamente a far raggiungere il mabu tofu a tutta la salsa mabu Però è, è, meglio se mantengono la forma questi tofu no? Perché sono più buoni poi così Dovete aggiungere anche un po' d'acqua che così viene ancora più salsa e viene ancora più buono Tanto vi evaporerà però vi aiuterà a far raggiungere comunque la salsa a tutto il vostro tofu Comunque c'è un profumo delizioso, è veramente buono È penso il piatto cinese che preferisco quindi devo dire che è difficile trovare trovarlo buono perché lo fanno praticamente in quasi tutti i ristoranti cinesi costa poco però farlo bene non è per niente facile adesso mettiamo un po' di pepper cinese guardate già che aspetto Mettete poi l'olio di Sichuan, non troppo perché è super piccante. Di solito usano una salsa in più, però l'avevano finita al ehm, supermercato, quindi è diventato un pochino... Ma no, lei... Vuoi assaggiare anche te il nostro Mabo Tofu? assaggiamo come da buono chef, capo di tutti gli chef, assaggio per dare la mia opinione. The idea was very good, but the execution lack of passion. L'idea era molto buona, però la tua esecuzione non era delle migliori e al di sotto delle mie aspettative. No dai, come scherzo, è venuto buonissimo, Choshi. Guardate quanto riso è arrivato. Wow, dopo cara Hokkaido? Hokkaido. Hokkaido. C'è scritto che praticamente Jishin mamma, praticamente che questo è fatto con l'amore dei contadini e che sono super orgogliosi di questo Okome, pieno d'amore. 10 kg di Okome dall'Hokkaido. Guardate quanto è contenta la nostra cagnolina. Ciao. E qua per completare il nostro mabotofu tagliamo della neghi. Ecco qua. Finisci. Finish! Bene, abbiamo finito il nostro mabutofu, è venuto buonissimo, l'ho già assaggiato, è veramente buono e piccante, è molto facile da preparare, anche poco costosa, vi consiglio di provarla a fare, noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Se vi è piaciuto questo video di cucina e volete altri video scrivetemelo nei commenti, lasciate un mi piace e condividetelo con tutti i vostri amici.